ますよろしくお願いしますはいさあそれでは早速参りましょうひとひら2018終わらないアンセム厄除けよさこい開催誠におめでとうございます 頑張って踊ってまいりましょう New York. New それよどやそうよそれ したひとひらでしたひとひらの皆様ありがとうございました続きまして長